A gente já estava com muita, muito pensamento de como é que a gente poderia fazer o, dentro do Marte, utilizar novas tecnologias, novas experiências. Né? Então, como eu já conheci o Pixel e também o Onjandic, uma possibilidade concreta de utilização de uma experiência que pudesse falar sobre, sobre cidade, pudesse falar sobre, sobre signos, pudesse falar sobre, é, sobre, efetivamente, sobre Ouro Preto, mas uma perspectiva diferente, né? casava muito bem para o que ele pretendia fazer. Daí eu me lembrei do Claudio Santos, que é parceiro do trabalho, que é professor da UEM, nada na vida é coincidência, mas ele estava fazendo, justamente sendo professor de uma disciplina que era design de animação. E aí eu propus para ele, é uma exposição de realidade aumentada dentro do percurso de uma cidade. Quando essa conexão foi estabelecida, de cara a gente já viu que, assim, é, entendemos que o, o, o, próprio festival já tinha proporcionado um percurso, né? Nesse trajeto entre a Igreja do Rosário e o, a Praça Tiradentes, a gente tinha ali monumentos, né? Tinham lugares, tinham espaços que permitiam a gente resgatar, de certa forma, a história. Então a gente entrou numa ideia de, de desenvolver uma narrativa territorial, explorando as potencialidades de cada um desses lugares que a gente mapeou. E aí a gente escolheu nove lugares, o Museu da Inconfidência, e depois transitando ali pela Casa da Ópera, passando pelo Cine Vila Rica, Casa dos Contos, Igreja São José, Casa do Guilherme Mansur, e a Casa de Tiradentes, chegando na Igreja do Rosário. A gente pediu que os alunos pudessem fazer uma leitura subjetiva também de cada um desses lugares, né? Nosso grupo foi sorteado com o Museu da Confidência e ele é muito ligado à bandeira mineira e tal, então a gente trouxe as causas, porque os Inconfidentes tinham uma causa e atualmente nós temos causas. A gente aprendeu é, muito de sintetizar também, né? porque a gente precisava pegar tudo que a gente queria representar em pouquíssimos <laughs> segundos e de forma que funcionasse. Então foi muito interessante. Durante o festival, consegui de fato caminhar por esse percurso e vivenciar essa proposta de, de se conectar os dispositivos móveis acessando essas microanimações que foram desenvolvidas. Para mim, Jandig, ele além de ser uma plataforma de realidade aumentada. Então ele existe como percurso, como as pessoas pensarem no design das peças, no design dos vídeos, em como você exercitar uma simplicidade. O Jandim, enquanto plataforma aberta, ele vai possibilitar também que as pessoas possam, inclusive, ajudar a fomentar a cultura da realidade aumentada.